Tago dec uno è la parta tru SOLIGIO en Amsterdamo. Mi jus finis eh, mian eh, lezionon de Kung Fuo kai estas io un da homo e citie mi devas diri kai sen mascoi multai ec PROXIMAI unu la lia kai la situazione sta strefazila mi devastiri uh, eh, eble la venontan se mai non vajo i pri la tru disoligio mi attentigo salvi sta plena autuno kai do bon chance existas con fuo kai mi povas traini homoin kai trainigi extere kai mi juas pro tio cha exemple in italio eble tio ne plu esto spermesita baldo to esto fortai esto sanai esto esperplenai, per mi lasas vin alla medito dankon Saluton kai bonvenon a nia nova Zamenhof medito. Hodiaŭ estas dimanĉo kai mi volas legi kai mediti kun vi sur la vorto de Zamenhof c'era la malferma kunveno de UEA en Barcelono en 1909. Do Zamenhof donas uh, eh, priujon – de la Universal Esperanto Socio Tiama, la Geneva. Cai inter alie li diras la sekvon. UEA unuigas do ne ciuin esperantistoin, pagio 399, pardonu, sed ciuin esperantismanoin, tio estas, ciuin, tiuin, homoin, kiwi consideras ne nur esperanton en gia extera lingua formo, sed anca gian internan ideon. Do, la usamen hof esperantisto estas homo kio usas la lingvon generale, sen aparta rimarco, kai tio estas en la Bologna, Declaratia 1905, Dum Esperantismano ano estas ano de la esperantismo. Do tiu isto ne signifas isman. Kai shaina salmi ke tiu ci vorto esperantismano igis intertempe ex moda kai presca un neniu usas cin en tutte Kai mi volas inviti vin kun mediti. Ciu UEA ancora o hodio unuigas ciu in esperantismano in to homo in kiwi consideras anca o la internan ideon de esperanto valora au ciu intertempe la vorto esperantisto, char tivi vortoi aperis antau pli ol unu iercento, facte, ciu la vorto esperantisto intertempe gigis tiel gis funde che oni ne plu povas fare tiun distingon. Nu, mine sias, mine havas respondon, sed uh, estas interesse che la Geneva UEA estis por Zamenhof vere la torcio de la interne idea tiam. Do, dankom pro vi atento, gis morgau, cae kiel ciam, antaue, sen fine.